What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? You can call that mental freeze when these people talk too much. Put the... Привет, у тебя такое милое лицо. Так и хочется влететь двумя ногами в него, чтобы у тебя все зубы повылетали! Олень, тупой, иди ты нахуй, ты баран, playboy, <laughs> what are you doing in my house? What are you doing in my house? I want waffle fries. I'm just trying to tell you that I'm gay.